ki, ey qönçə dodağlım, ki, baxıb mən də gülüm. Tanrı bir başqa gözəllik yaradıb səndə gülüm. Seyri gülşəndə çıxıb, seyr eləsən naz ilə, Baş əyər fəxr ilə güllər sənə gülşəndə gülüm Bir gözəl sevmişəm Yenə zülm olar min gəzəm yar mənə niye küsmüsən Axı ah sensiz necə edəm Mən sənsiz hara gedəm Həsrət yenə zülm edər bu cansız ömrümə yar Hüsran olar bu saf sevgimiz Ey eşk yahuza Olubdu yar bir yar içindeyse var bir haray bir